antri dua minggu supaya nggak perlu antri happy day coba bongkar resepnya nih gampang kok bikinnya dijamin mirip dan enak nggak kalah deh buat teman-teman yang mau ikutan jualan juga oke okay banget buruan mumpung lagi ngehits kita akan membuat yang spesial yaitu yang pakai daging ayam dan bakso dijualnya Rp20.000 kalau yang cuma pakai telur gak pakai bakso dan ayam dijualnya Rp15.000 yuk kita mulai bahan-bahan untuk isi daging ayam ayam isi atau ayam filet 200 gram bawang putih 2 siung kaldu ayam roiko 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, kecap asin 1 sendok teh atau secukupnya, kecap manis 1 sendok teh atau secukupnya, lada setengah sendok teh, minyak sayur untuk menumis. Bahan-bahan untuk pangsit Kulit pangsit yang untuk pangsit goreng Kalau pakai yang untuk pangsit rebus terlalu tipis dan mudah hancur ayam isi atau filet 100 gram, bawang putih 1 siung, kaldu ayam roiko setengah sendok teh, lada secukupnya. Bahan-bahan untuk gorengannya Bawang putih 1 siung Bakso sapi 2 buah Telur ayam 1 buah Kol Tauge daun sawi atau cesim, cabai giling buat yang suka pedas, kecap asin secukupnya, kecap manis secukupnya, garam secukupnya, lada secukupnya. Cara membuat isi daging ayam. Ayam dipotong kecil-kecil. Bawang putih dikeprek dan dicincang halus panaskan minyak sayur secukupnya. Tumis bawang putih sampai harum mewangi. Masukkan potongan ayamnya dan oseng-oseng sampai matang. asin, kecap manis, dan lada, lalu aduk sampai merata. isi pangsit daging ayam digiling halus bawang putih digeprek dan dicincang halus campurkan ayam giling, bawang putih, kaldu ayam dan lada lalu aduk sampai merata kulit pangsit untuk membungkus isinya dan rekatkan dengan air sambil ditekan. dimaksud oleh legino bukan pangsitnya yang digoreng, melainkan dimasak seperti bakmi goreng. Kita akan membuat satu porsi ukuran standar. Bakso dipotong tipis-tipis. Bawang putih digeprek dan dicincang halus. jempol diiris tipis-tipis daun sawi dipotong pendek-pendek toge dibersihkan kepala dan ekornya dan masak secara cepat. Karena ini rahasia yang bikin masakan jadi enak dan wangi ala Chinese food. Tumis bawang putih sampai harum mewangi. Masukkan telurnya dan tumis sampai matang dan diorek-orek. sayurnya, kol, sawi, dan toge, tumis sampai sayurnya layu. Tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering. Masukkan 2 sendok makan isi daging ayam.